说了再见，才发现再也见不到。我不能就这样失去你的微笑。口红待在桌脚，而你我找不到。若角色对调，你说好不好？ 说了再见，才发现再也见不到。能不能就这样忍着痛，泪不掉？说好陪我到老，永恒往哪里找？再次拥抱，一分一秒都好。